ustoz tahorati bor odam soch oldirsa boshiga tortgan mashi buzilib tahorat ketadimi yo'qmi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah tahorati bor odam soch oldirsa mo'ylovini qisqartirsa soqolini qisqartirsa tirnog'ini olsa bu kabi amallar tahoratni buzmaydi buyuk vatandoshimiz imom saraxsiy e, o'zlarini al mabsud asarlarida mana shu masalani tafsiloti bilan bayon qilganlar tafsilotini aytganlar keyin torat olib boshiga mast tortsa e, demak hammasini qilib bo'lgandan keyin mast tortdi mast tortgandan keyin sochini tagidan oldirib tashladi u sochi ustiga mast edi sochini olib tashlasa go'yoki mas ketib qoldi desa yo'q bo'ldi shu bo'laveradi toratni qayta olish shart emas yoki tirnog'ini kestirsa deganlar yoki mo'ylovini qisqartirsa yoki soqolini qisqartirsa u qaytadan tahorat qilishligi vojib bo'lmaydi o'sha qilgan tahorati tahorat o'rniga o'taveradi deb mavsudda tafsiloti bilan bayon qilganlar allohu alam